Selamat pagi. Assalamualaikum. Eh. Assalamualaikum. Hari eh Uncle Bus Petim ni ada projek sikit. Kita Force ni sebenarnya satu brand X daripada Sweden. Sweden ni dia kan negara Viking atau dipanggil Scandinavia lah. Tapi paling senang orang cakap Viking. Lagi satu kalau nak lagi lagi ingat senang Nomadic X. Nomadic X. Jadi hari ni kita akan tes, eh kita nak cuba eh untuk mengetes ada perkataan mengetes tadi ha, mengetes menguji oh menguji okey ha, kita akan menguji uh, tentang kebaikan eh ini satu kapak daripada Sweden yang dipanggil uh, Hultafors Hultafors okey dia sebenarnya banyak nama dia dia banyak nama Okay, Hunter lah orang panggil dia apa? Hunter X. Ah, ha, Hunter X lah. Habis Classic X. Ada lagi satu dia panggil Classic X. Ada lagi satu dinisbahkan pada dia punya pembuatnya. Nama dia Eklund apa? Eklund? Eklund. Oh, Eklund. Eklund X Ha. Tapi hasilnya ni dia presiden. Dan ni ini nampak tak? Nampak dia batang je kan? Dia panjang ni sebenarnya sebab tu tak muat. Boleh buat lah tapi nak kena paksa. Jadi kalau nak buat keluar ni kena baik-baik. Kawan kita ni si Uncle Bas ni kan dia nak save dia tak nak beli besar pay bag lagi. Cukup lah untuk masuk 19 inci biar parang. Berapa? 19 inci ada? Uh, ah, 19 inci panjang. 19 inci panjangnya. Okay, ni dia punya handle ya. Jadi eh? dia, kita kita nak uh, melihat uh, sama ada kapak sesuai tak untuk kawasan kita. Yes, pasal kapak uh, ni memang terkenal dekat dekat uh, Sweden. Okay, kita eh. buka pelan-pelan yeah. eh. Oh, opening ceremony ni. Batang dah terkeluar Senang ha, ha. Kita angkat gini je Masya Allah Nampak tu Nampak ni Tengok hmm. Angka bas Tengok Dapat ambil tak Panjang ni uh, Panjang keseluruhan Kapak Hortofos uh, 20 inci 20 ya, inci ya. Ah, 20 inci sini ke sini. Okay. Ha, 20 inci. 20 inci. Dan panjang panjangnya hulu. Panjang hulu. Okey. 19 inci. 19 inci. Jadi ha, ah, 20 inci begini, ha, ni ah. sampai sini. Ha, Okey. Ni dipanggil kepala kapak. Ha, Jadi kepala kapak sampai ke hulu kapak ni ha, dalam 20 inci. Tapi yeah. dia punya handle 19 inci. Ha saya pun bukan expert pasal kapak kan tapi kita biasa pakai parang lah kan parang ha, tapi kita logo dia pun lawa tu ambil sini dia macam lawa okay. logo dia sini okey mana okey boleh saya buka dia boleh boleh silakan okey nampak dia pun ini is, ni. is pure leather eh is pure leather ha, jadi senang semanya. sebenarnya dia gini ha. ni tahu kenapa sini. dia gunakan leather tak gunakan butang oh jadi senang untuk kita kalau ada terputus ke pecah kan jadi ha. kita ah. boleh ganti dia kita dengan ganti mudah dengan lah. baru benang ha. tak boleh dia eh? benang tak boleh tali Tapi, tali ha. rapia boleh tu emergency ah eh yeah, ya, emergency yeah, ya. okay, saya buka pelan-pelan tadi -pelan. masya-Allah tinggalkan dia masuk kocik saya biasa ada kocik ni ha. boleh masuk kocik eh boleh boleh Alhamdulillah eh ha. okey nampak okey saya tak tahu whether lepas dia datang ni kan dia dah dia siap tajam ke tak kita oh, tanya angka bas angka bas tajam sekali tajam sekali langsung dari kota kapak ni memanglah tajam okay, ya, saya eh? rasa ha, pun tajam. memang Begini, tarik, ah, ha, tarik dia sikit-sikit ha, tajam tajam saya rasa tajam ha. tajam eh ya yeah. agak fine berapa berat agaknya kepala kapak oh, ni tengok ee. berapa tu boleh baca oh berapa dia kan 0.85 pound yang sebelah tu nombor apa tu? Nombor 2 Bermakna 2 kilogram Ke yang ini 2 pound Yang ini Saya rasa berat ni Saya rasa 2 eh. Ya. pound lah Habis ni apa benda eh? Berat keseluruhan kapak cuma 1.2 kilogram 1.2 Bermakna 0.85 uh, 0.85 0.85 daripada kepala uh, uh, kepala uh, Ni 2 ni apa ni sebenarnya ni? Saya 2 pound lah okey lah okay. Eh, okay. Okay. Eh. Ha, ha. Tapi nampak tak dia punya ukiran ni ha, Bukan ukiran ni dia, pakai stem dia eh? Tanda HB Bermakna apa HB uh, oh. Di kapak Kutafos. ni kepala ni Diperbuat di Holzbrook Ah, Holzbrook ya yeah. Saya terlupa nak cakap tadi Dia dibuat dibuat daripada Holzbrook lah Salah Untuk satu Bandar tradisional yang buat kapak Betul Ah. yang mempunyai sejarah 300 tahun yang mempunyai yang, sejarah ya yeah, itu saya terlupa nak cakap ya. saya dah baca juga ni tapi ha. kita manusia ya, kita biasa dengan kapal eh parang ah, dia bukan masalah <laughs> manusia ni lupa nasib ada ada ayat lupa ya. ada ayat lupa macam mana ya. dah berdosa kita eh okey okay. dan pemikirannya tengok kah? matanya kapal ini Ini mata kapal ah ni dia panggil mata ha. okey Ini dia panggil pipi ha. Pipi, pipi kapak. Pipi dia sini. Oh, start daripada sini eh? Ha, ah, ni pipi dia. Oh, ni ah, pipi. Ha, ni pipi. Ha, ni untuk genggam pipi, Cuba pipi, genggam. Pipi, genggam, boleh, babe. Oh, Taruh ke bawah. Ha, bawa macam biasa. Macam macam pergi ke gelang. Gelang eh? Ha, Ya kan? tapi jangan bawa keluar. ya, <laughs> tanpa sebab. Ha, jadi masalah besar nanti. Dengar-dengar dia ada janggut. Janggut di mana ni? Ha, janggut dia pada bahagian sini. Oh, ni, ni dia panggil Ni namanya janggut. Dan dahi dia, dahi? Dia tak ada dahi. <laughs> Dia tak ada dahi ya. <laughs> Tapi dia ada kepala. Dia ada kepala, <laughs> mata, pipi. Kata orang putih dia dia cakap pol lah, pol. Uh, ah, ni pol ya, kan? Uh, ni dia punya cheek. Uh, ni dia punya Uh, Very beard, fine Janggut Janggut Janggut Ini janggut uh, Depan dia punya toe Ini dia peto uh, Dia punya kaki Selalunya janggut kat bawah uh, ha? Jadi sini dia peto Tengok, eh, ibu jari, tengok ibu bentuk bentuk lekuk kapak ni. Okey. Okey, kalau kita nampak ya, tengok eh. Sini besar kan? Terus dia gradually dia kat sini dia akan menipis tapi sampai kat sini dia terus sama size. Tapi agak ah, lebih makin tipis ah. Tapi kat sini agak sama. Ya, agak-agak kenapa? Ah, kapak ini berbentuk begini. Dia sesuai untuk apa sebenarnya? Untuk memotong atau menebang tung menebang yeah. boleh ah, boleh lah dah mengulit ah, pernah tengok video cara-cara dia mengulit menggunakan dahi dahi dia <laughs> mengikut satu video yang kita tengok tu ha, dia ketuk dahi pakai ni. dia ketuk ha. pakai ni ha, untuk dia siap, dia siap untuk kulit siap tu. kulit ha. ketuk setelah dia potong sikit tu ha. lepas, tu, tu di, diketuk diketuk ha, diketuk kulit tu ha. akan disiangnya Siat, siat, ha, jadi ini pun boleh digunakan untuk ketuk mengetuk. kepala orang besar bocor juga. <laughs> Ya, kalau ada degil lah kan. Tapi degil lah ketuk ah. kepala ni. Lah. Atau kita boleh gunakan dia untuk mengetuk ini. Uh, kemah kita. Eh. Apa Wah, ha, tapi ha? kena orang yang ha. nak kena yeah. prihatin lah benda tapi tak ni. boleh ketuk pada besi dengan besi. Tak boleh. Dia ha. kena pakai mallet lah. Kayu, kayu lah. Ha? Alas dengan kayu kan. tak, tak nanti ni kepala dia pecah. Okay, okay. Atau mata dia pecah. Okey. Okey. Okey. Tengok kayu hulu hmm. kapak ini. Baik oh. Agak-agak diperbuat daripada kayu jenis apa? Agak-agak. Agak-agak. Eh? Ha. Entah ha. dia. Eh. Tapi tapi sebagai kapak hulu mesti nak kuat satu. Ha, mesti mau strong. Eh. Nombor dua, dia mesti tahan lasak. Hmm kan nombor tiga dia mesti memberi keselesaan apabila kita menetak kan hmm, uh, jadi Pukul ni kayu uh, apa nama dia itu <laughs> tak tahu banyak pisau dalam kapak sampai terlupa apa nama dia eh? kata orang apa ah, dia sleep memang tadi ada kat bibir dia ada kat bibir ah <laughs> ada kat ujung bibir kali dah lupa pula baru kita teringatlah ni kayu ni eh dia kayu hickory ha, daripada Amerika Syarikat. Ha, memang telah terbukti lah kayu ini ha. memang big strong and ha. friendly ya. Tengok uh, urat kayu ni. Cantik eh? Lawa. Okay. Ya, bukan saja dia lawa tapi dia pun mempunyai fungsi ya untuk menguatkan uh, tempat yang dia ya, dia, dia anu ni parang menguatkan eh. pada ikatan parang ni. Ha. Eh parang lagi eh. Ha. Kapak, kapak, kapak ni. Kapak dan juga dia boleh tahan lama dan bila kita terima kapak ni okay, eh, hulu ni dah dirawat okay, dengan linseed uh, oil sedap eh? okay, linseed oil ha. Very sedap dia, eh? jadi dia boleh awetkan kayu ni jadi dia boleh tahan lama dan dia boleh menjadi kuat dan sambil itu dia mengeluarkan urat-urat kayu ni ha. tengok daripada belakang memang Budak dia, dia punya workmanship dia memang eh? fine lah, very fine okay. lawa tu dia. tengok cara jalur punya raut ni kayu dia. pun eh ha. Ha, memang lawa ya, orang ni memang dah pandai pandailah tapi saya tak rasa yang bikin ni uh, sekarang dia. adakah yang bikin ni factory anak dia ke cucu dia jaga? <laughs> tak, yang buat kepala kapak ni artisan di sana lah. artisan uh, okay lah. Ah, blacksmith kena, lah. Uh, blacksmith. Diorang kena berlatih bertahun-tahun lamanya untuk sebelum buat. dibenarkan uh, menempa kapak ini. Uh, kapak ni ditempa masih ditempa dengan tangan menggunakan uh, peralatan moden. Tapi tetap menggunakan uh, traditional uh, cara mesin yang mereka gunakan uh, ah. okay, dah berabad-abad lama actually dengannya. Uh, okay. okay. Macam mana rasa beratnya pada tangan awak? kalau saya pegang gini saya tak ah, memang rasa berat lah. lepas saya pegang tengah tepi berat dah kurang sikit kat sini dah macam ringan pula jadi mari kita lihat kegunaan Cuba. kapak ni ya boleh kita nak potong nak menggunakan kapak ni ada cara tersendiri dia bukan macam mana kita pegang parang pisau beza kapak ni dia ada teknik supaya apa kita tak penat lah Boleh berkongsi cara-cara kita memotong boleh dengan lah, kapak? Boleh lah, sikit-sikit lah kan okay, Dapat okay. juga Cuma cara ni yang paling terbaik eh Untuk kita mengelakkan lagi kita menggunakan seluruh tenaga eh Apabila kita nak Kononnya kita nak potong sini lah eh okay. Bila kita nak potong sini hmm. Sebenarnya kaki sebelah kanan ni Mesti muka depan uh ha, -huh. Ha. Jadi kita face Ini kat belakang ah, Kenapa lah. kaki kiri awak ke belakang? Ha, supaya pasal apa? kita nak kita saya nak potong gini V gini lebih kurang kan ah. jadi kalau dia swing dia swing kat sini kalau gini kat sini kena kaki dah tak lip modal pula lagi okay. jadi kita mesti mau gini okay, sekali lagi kaki nah, kiri ke belakang kaki sebab kiri ke belakang gini lebih kurang lah gini ah. lah eh. saya pakai satu tangan dulu ah. jadi kalau kita nak mana kononnya kita dah sampai sini kita nak potong sebelah sini pula kan kita tukar Ha. Kan? Ya. Ini mana ada kaki tu tak kat belakang. Jadi kalau dia to swing pun tak ada orang sini. Ha. Tak telak. Lebih kurang gini. Swing sini. Ini kan. Ha. Ha. Jadi kaki ni kan ke belakang kan. Ha. Tak. Ha. jadi ini semua safety precaution. Ha. Safety ya, ha? safety. Okay, Ha. Jadi kita start potong dulu. Okey. Potong dengan satu tangan atau dua Siapakan tangan? Pakai satu tangan dulu. Nak testing tangan dulu. Okey. Okay, Boleh eh? jauh sikit. Eh? Boleh sini sikit. Okey, lebih kurang ya. Eh? Sini sikit. Uh, ini jangan kita terlalu gini, tak boleh. Dia macam just nice. nice eh? Sejauh mana sebenarnya? Nak kena just nice mengikut kita punya badan. Ha? Cik badan? Ha, jadi bermakna kita tak boleh stretch sangat. Dan tak boleh dekat sangat. Dia mesti mau just nice. Ha. ha. Kita jangan stretch. Stretch ni penat nanti. Okey. Okey? Baik. Kononnya eh. Ya, satu tangan eh? Satu tangan. Bismillah. Oh, saya ni tak dapat kontrol lah kita pakai dua tangan boleh? Boleh, silakan. Ya, kalau dua tangan, teknik ni gini, pelepak kita ya. hayun ni, kita pergi jari ni ke atas. Pelepak kita landing ni, ni benda otomatik ni gini. Try ya. Eh? tu. kenapa awak potong uh, hujung ke depan? Uh, pasal apa? Uh, untuk permulaan eh ha. memang kita kena pakai dia punya apa ni lupa <laughs> ibu jari ibu jari eh ibu ni dia panggil lah, dia peto ah eh, lah, eh. Ha, ha. jadi lagi satunya apa pasal adalah untuk keselamatan juga ha macam mana dia jadi satu keselamatan ha jadi bila lepas kita potong gini kan kalau gini dia tak akan terlepas kalau kita gini kan dia boleh terlepas ni jadi gini kan dia tetap melekat kenapa awak taruh batang ni dekat awak? Ini sebagai support. Jadi macam kadang-kadang kita manusia, kita memang nak aim sini. Tapi kadang-kadang kita ter-aim gini. Bila ter-aim gini, lepas dia terjatuh, kan ada kayu ni akan stop. Jadi macam safety. Ha, pasal kita kira bukannya profesional, Kita amateur, amateur. Betul, ha, eh? Singapura nak pegang kapak, babe, babe, babe. Jangan pergi gelang, babe. Problem, babe. Kena tangkap on the spot, babe. Cik, lepas kita gini, kita ha, ha. gini kan. Lepas kita naik ni, tangan saya otomatik dia akan naik. Oh, gitu. Kalau, bila bila awak menghayun? Tu automatically gini. Okay baik. Eh? Okay. Boleh clear eh? Ya. Yeah. Nampak tangan saya. Kan? Ha. Safety kan? Ha ah, uh-uh, betul. Safety kan? Ha, ha. ah. Uh-uh. Oh, safety tu. Okay. tak apa. letak tu nak jadi V ke apa saya pun tak tahu. Okey, mungkin saya try kita... kat sini pula. Okey. Jadi kalau awak nak tukar position caranya bagaimana? Gini aja. Gini. Jadi ini ke depan, ini ke belakang. Okey. Okay. Ini sebenarnya ginilah. Tapi mengikut kita punya apa? Lekuk uh, badan. Lah. Lekuk badan lah eh. Saya tak kuat ni gini tapi saya cuba. Ya. Ha. Yeah. Macam mana rasanya? Sebab saya pun tak biasa pakai parah begini kan. Kapak, kapak. Ah, salah. Tak biasa pakai kapak begini kan. Jadi ya, saya rasa agak kekot lah. Cuma memang dia betul-betul sedap lah betul-betul. Kalau kita dapat kontrol dia, kita dah biasa memang kita pergi kerja tukang kapak kan. <laughs> saya rasa memang dia baik lah. Okay. Cuma saya sebelah pak saya pergi sebelah kiri ni, saya tak ha. ada dapat kontrol lah. Okay. Terus terang saya cakap lah. Okey. Tapi pak sini saya dapat kontrol. Okey, baik. Sebab awak lebih Saya namanya kanan ha, orang. Kanan, bukan kidal lah, bukan, bukan orang kidal. kidal lah. Ha. Saya ah, ah. bukan jai kidal lah ha. eh. Ha. <laughs> jai kanan. Jai kanan. Nampak? Nampak. Dah jadi ke? cantik. Uh. Dia dah tak eh, dia dah penat dah kira. Dah penat, dah penat. Okey. So kapak ni dalam 1.2 kg. Awak terasa tak beratnya terasa. kapak ni? Saya terasa. Okey. Dan bila part saya kalau saya menangkan saya ni Ha. Bukan kidal kan? Ha. ha. Jadi sebelah kanan ni saya dapat kontrol. Okay. Kiri saya langsung tak dapat kontrol. Mungkin, di mana-mana dia nak landing. Mungkin awak menunduk sangat tak? Apa Boleh kata jadi. kalau awak try, eh? menebang normal, eh? atas lutut? Cuba atas lutut. Oh, ah, saya try atas lutut saya tengok gini. Sama juga. Ha, ha. Dia gini, dia gini. Ha, dia gini. Sama juga, okey. Oh, saya rasa pakai lutut macam senang pula eh. uh Berhenti sekejap okay. Macam mana? Dengan lutut? Lutut saya rasa lebih senang lah. Kalau Tapi melut... saya diri uh-huh. Saya terlalu tinggi uh-huh. Jadi dia nak sampai dekat depan destinasi tu agak uh-huh. lama jauh Sebab Nak sampai tu kan uh-huh. Nak sampai tu dia pergi tempat lain Tapi okay. lepas kita Cuma kalau awak melutut Dua-dua lutut macam mana? Dua-dua lutut eh? Uh-huh. Agak-agak boleh? Saya tak rasa saya boleh dua-dua lutut Okey satu lutut saya je Saya tak ada support lah uh-huh. Pasalnya support ni satu lutut lagi satu lutut ni kita kena kuda-kuda dia kena oh, gitu. Kuda-kuda ha. Ah, ni, eh. Kalau ada dua saya rasa tak boleh. Okay. Dan macam orang menuai padi. Uh-uh. Kita bukan menuai padi ni. Dah berpeluh aku ni. Okey. Okey. Tapi nampak dah jadi kalau saya pergi buat Lawa ni. Ni kena lawa. Betul ni. This is nice kan? Nice kan? Hmm. Okey. Saya try sebelah sini pula dia. Sekejap eh. Saya try eh mungkin yang gini saya dapat. Ah. Tadi maybe saya gini. Ha. Nampak? Saya tak dapat kontrol pasal saya semuanya kanan. Ini. Ini tengok ni. Tadi saya gini saya tak dapat kontrol. Okay. Sekarang saya try macam ni tengok macam mana. Agak kekok sikit tapi saya rasa agak okey sikit. Boleh testing eh. Okey. Okay, cuba tukar tangan. Saya tak boleh gini. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Saya ini saya cuma swing je tapi saya tak boleh kontrol. Saya swing je. Memang ada force tapi saya swing. Tapi kalau awak nak kontrol terpulang semasa saya tetap sebelah kanan. Nampak? cuba lagi sekali jadi saya tak tukar sebenarnya saya maintain gini juga saya maintain baru saya dapat kontrol Okey, nampak bersih ni. Okey. Boleh. Baru-baru lah motor eh. Ya. Boleh? Boleh. Okey. lah, kita relax sekejap di. ni. lah. Jadi eh saya lah eh kita jagalah juga benda ni. Jaga lepas digunakan sebagai safety reason kita sarung balik. Okey, supaya tidaklah orang tergunakan lah, takut orang terpijak kan. Kita sarung balik. Bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu, bersih-bersih eh. Okey. Dengan tangan dah Sebenarnya dia dengan tangan tu lebih baik hmm. Kata sebati kan Dapat rasa Dapat rasa Dapat ah, ah. rasa uh. tajam Very eh, sharp Okay Masukkan balik senang aja. Okay Make sure ini awak dah tarik Okay eh? Ini Kena Kena Kena Kena kena safety eh ah. Ingat eh Safety eh Dah gini Oh pull Pull Gini Lepas tu Pegang gini Tarik sini Tarik dua-dua Terpulang. Ada orang dia boleh take dulu. Saya tak boleh. Saya tarik satu-satu. Saya nak kena. Okey. Berlepas dah dua-dua. Dah ada macam tergantung ni. Baru you tarik dua-dua. Okay, jadi di di okay. ditahan kat di sini. kepala kapak kepala kapak okey okey okay. ingat eh ni kepala kapak uh-huh. ini dia pet Ini dia pet to ni dia uh janggut uh-huh. pipi pipi Ha, atas dulu eh Ingat lah Atas Ingat lah. Kita panggil kepala je sudah lah Ni dia panggil eh. kepala je lah Bagi kita kepala Dia eh. tak ada dai <laughs> <laughs> Tapi dia ada mata Ada ha, mata, ha, mata. Kapak ada mata eh ha, Tapi dalam bahasa Inggeris Ini dikatakan Pole ha, ni Inggeris ha, ni dipanggil ha, pole ha, Nak eh. cakap eh. batang pun tak kena pula Itu bahasa, bahasa ini, ini je dah Batang Hulu Jadi kita panggil ni dalam bahasa angka bas lah eh. Angka bas lah eh. Kita pakai apa? Jendul. Tadi apa? Kepala lah. Kepala. <laughs> Jendul lah, jendul. Okay. Semua okay. kepala kapak. Sebahagian sini, dahi dia lah. Ha, dia bermakna, ah tu saya cakap. Kita kena kasih nama ni benda. Ha. Ada orang kau tengok eh. Dia pergi sini eh. Kadang-kadang dia fikir dia kata senjata kan. Ha. Itu terpulang. Ha. Itu dia ha. panggil ada X apa ini foto ini macam hammer. Actually ha. hammer juga. Cuma dia fikir ha. lawa sikit. Okay. Okay. okay. Kita relax dulu. Ini kena simpan sebaiknya di dalam kocik sebab kalau kita tinggalkan saja di bawah kita tak akan nampak sarung dia lah. Saya ada colour uh, colour warna dia. dia sama dengan warna bumi kan. Uh, ini uh, dalam bahasa Inggeris dipanggil mast. Mast. Nak cakap sarung tak boleh pula tapi kita tak ada bahasa yang sesuai pula untuk mast. Kalau mast tu layar takkan kita nak pakai sarung layar kapak. Oh, okey juga eh. Sarung layar kapak. Macam okey juga. Macam okey juga eh. Okey, kita simpan ni di dalam kocik ya. Eh? Jadi kita boleh sebaik-baiknya jangan ditinggalkan lah. Ah, jangan lepaskan. Sebab tu kalau macam dia, boleh uh, pasal kapak ni dia sarung tidak uh, tak ada macam terikat nak taruh kat tali pinggang ke apa. Tengok ah uh, apa brand ah. Uh. Okey. Ya, berapa nak sudah apa? Tak semestinya kita ada potong. sikit lagi Mana sikit awak sudah lari tu semua sudah, sudah melarikan diri Okay, kita rehat dulu Okay, kita rehat dulu Kita balik tu Ha? Pun boleh? Boleh juga Selesa? Selesa lah dia, ini Ini oh, lagi satu hero Lagi satu hero datang support kan tapak dia dah. Aku rasa kayu dia. Kayu dia ah? Kayu dia memang keras macam nak mampu. Pusing sikit. Pusing sikit. Tak aku nak pusing kayu. Memang kayu dia rabak. Last week dengan parang pun rabak sih. Kita, you can do it Sikit lagi Sikit kejap Yes Yes Few more Yay Yay Okay, boleh kasih pendapat ni kau tak? Apa ya? Itu kapak Aku rasa kapak ni sesuai lah Sesuai Sesuai lah Sesuai Dengan kepanjangan dia punya handle dia 19 inci ha. Sesuai Kalau pendek aku rasa pun Sesuai untuk siapa? Untuk Kalau dia. macam untuk kerja-kerja memotong kok ini eh, lah ha. Kan? Kalau kita memotong sepanjang hari mungkin perlukan ha, handle yang panjang lah Kita yang tak ada ini eh, apa Yalah kalau macam untuk apa ini uh, apa potong pokok ke apa kan ke perlu ni Okay.